capito? Fermati là quando c'è... Vedi la macchina poi. È andato via adesso, eh. Che è questo? Una eh? che un'ape, un'ape, un'ape, un'ape sì. che sta abbevelando. Sì, si appoggia sul filo dell'acqua, eh. sul muschio e, e, e, e ciuccia.